はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。え気ブログです。はい、今日は5時に起きて、週末に5時に起きて、えっ、と、はい、速度にご注意ください。今日は、えっ、ー、と、スノボスキーというか、そうだね、あの、ちょっと、ウィンタースポーツに行きます。最最後の雪を、今年の最後の雪を楽しもう。あ、マイナス1度。今日ちょっと寒いよね。 そうレナねすぐね文句言うんだよね滑ってると私寒い私寒い私寒いからやめる、やめるあのー、タカはスノーボードとか大好きだけど私はスキーはまあまあやってもいいぐらいの気持ちだからまあ寒くなるともうやめますっていうことで今日も寒くなるとやめます周り見せたあげいいんじゃないなんか山だよ山ですでもね雪はねああるじゃん山をイメージしてください <laughs> 見せないんかいめっちゃ怠け者やん久しぶりにブログしたけどねあの基本的にこういうドライブなんか今あのナミビアとかあの 懐かしいスコットランド US とかメキシコでもやったからねそう思い出してタカがこう楽に運転してるけどめっちゃずっとなんかあの文句言われるこれを取ってあれを取ってこれをあおい抑えみたいな見せたいじゃんみんなにゴミを取ってテンション上げてくださいね <laughs> めっちゃうるさいテンション上げてくださいねはい、ええね うんやめてそういうことだよそういうことだよレナはほかっとくとテンションが低いからはいえっ、とちょっと外を見せますねはいここで降りますで今ねアクションカメラをね買おうかね 迷ってんだよねはいであの、まあ、今 GoPro とかあのアクションカメラを買おうかなと迷っててそうそうそうでその理由がいくつかあって1個があの今撮ってるカメラ世界一周でずっと使ってたやつがめちゃくちゃ重たくて私は1人で撮ると 持てないちょっとね重たす女の人にはね重たすぎるよねまあ携帯とかでもいいんだけどなあの携帯はなんかめちゃくちゃ揺れることはあのそう手ぶれ補正が全然入ってないからいろいろあるからそう悩んでますそうはいえっ、ー、と何か意見がありましたらコメントでそうだねなんか持ってる人とかいたらね教えてほしいよねなんか、あのー、はいわかりましたじゃあちょっと、はい、速度にご注意くださいめっちゃ言われるよね <laughs> 切れ切れないのかなあの坂の運転方法はとりあえず速すぎるだからレンタルやイムカをかなそうだねあそうだレンタがねまだねスキーのブーツと板持ってないから私はあまああオッケーあのお母さん坂のお母さんの昔のギアを使って板とかもなんもないからだから来年買おうって言ってたんだね買いたい買いたく 注意くださいご注意くださいシャラップしてくださいこの車の中で喋りにくい車のなちょっとだけ喋りたいからこの車がレナみたいにずっと文句を言うよ隣でずっと文句言われるよそういう車、 <laughs> として破れてるんですけどいやいや今日朝まだ破れてなかった絶対嘘じゃんなんで絶対嘘だ捨てましょうか言ったら <laughs> よし寒いんですけど、もう寒いよ 準備できたオッケーもないかスティック私のスティックああチェックオッケーということで行きましょうちなみにスキー場はねこんな感じですもうね雪がないタカは変なことをやってる 何をやってるのもう年だから準備運動しないと年なのさっきはね、あ、違んな、いや。 searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way えっと、ベリーエレガントだね。Birds jumping and I hear my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must e l y make t s 私めっちゃだよ。めっちゃかっこいいよ。めっちゃ不細工だよ。持ってて。髪型がすごいでしょ。 <laughs> えっ、ー、とお昼食べて雪がもうびしょびしょって感じお昼以降気温が上がってきたからねだからもう帰りましょうと思ったまあ今何時だっけ12時半とかそう、えー、はい、ドラの中高の頭でか違うよ10倍ぐらいあるよ、えー、これはあれだよ おい寝ないで <laughs> 何をやってるの疲れましたねああ疲れた疲れた疲れた寝ましょうおやすみおい <laughs> 寝たら鼻に指突っ込むよどういうこと起こすために何をでこうやって鼻に指突っ込むえー、えー、えええー、えー、痛くないう <laughs> こいつ真ん中に走ってたね危な あのね山道だからあのぐにゃぐにゃしてる道であのカメラを置いたままはちょっと難しいそういうことだよゆっくりカーブをああ <laughs> ただそんなにそんな運転中はいレナさんがね 本で運転できる免許をもらってね今や運転できちゃうんですというわけでね俺は優雅にねお菓子でも食べます私のお菓子が美味しいかもああ言い方が違う人に頼む時の言い方は違うはいちなみにレナの大好きなうん私はチョコなんかオレンジチョコピント合わねえな わないパターン合ってない私の顔があるから何をやってるだからこれめちゃめちゃ美味しいんだよねあうまい違うよあれお酒入ってないの入ってるブランデオレンジダメだよ <laughs> 一応ね説明にはねお酒に弱い方運転する方 妊娠授乳中の方は遠慮くださいとアルコール分3.1%いつもね俺が買うカリカリ梅おしゃぶり昆布梅全く違うよねタイプが違う2人は合いません今度お菓子紹介するかなんかちょっとあれじゃないこっちに寄りすぎてね集中できないよビデオ撮ったな危ないねそう危ない事故するよ 集中してください、はい、これはアクションカメラ調べることに集中します、えー、何私はもう運転したくない頑張ってください、はい、終わりにします <laughs> てなわけで、